Ale gramy, gramy, gramy, gramy chłopaki. Pomóż bramkarzowi, obyć kołowego. Obyć go. Dobrze. Jedź, jedź, jedź, jedź. Ej. Najczęstszym schorzeniem prostaty jest jej przerost. Nowotwór może rozwijać się powoli i być niewidoczny. Zrób badania PSA, USG lub rezonans i nie daj się rakowi. Wejdź na www.movember.org.pl i dowiedz się więcej o profilaktyce męskich nowotworów.